Миколаївська майстриня Валентина Димова 7 квітня на виставці Великдень представляє п'ять своїх робіт. Тут два рушники і три вишиті пасхальні яйця. Це маленька частина того, що є. У нас дуже багато талановитих майстрів, тому хочеться, щоб всі побували на цього виставці і прийняли участь. Заслужена майстриня України говорить, її вишиті рушники символ незламності півдня. От Два рушники це мої авторські рушники. Таких рушників немає в Україні взагалі тому що у мене навіть немає візерунку, тому що вишивалася візерунок. Е, получався, коли почала вишивати, і от з кожним днем от додавала початок був ну, от щось таке цікаве для чого. І, А чому саме ці рушники? Тому що це наша, наш південь. На відкритті виставки у центральній міській бібліотеці імені Кропивницького з майстер-класом з малювання традиційної української писанки виступає Ольга. Писанка, вощанка, традиционные на Украине. Просто показывает, вот желает, что такое м, украинская писанка. Я первый раз столкнулась с писанками в своей жизни в 66 году в Закарпатье. И там услышала легенду, пісенка. Поки жінки пишуть пісенки, мір буде стояти. В експозиції виставки представлені роботи 16 майстрів та художників Миколаєва та області, розповідає Валентина Кривцова, голова культурно-мистецької асоціації Артспокуса. До світлого свята Великодня ми запропонували сьогодні містянам велику гарну яскраву виставку, яка так і називається Великдень. Кожні роботи, які ми сьогодні бачимо, а це понад 130 робіт від мініатюр до великих витинанкових пано. Кожній роботі образ миру, образ свята, образ берегині, яка в молитвах здіймає руки. Виставка триватиме до 20 травня, говорить Валентина Кривцова, Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.